Ja osobno imam, ja mislim, najviše fotografija leptira i cvijeća i to nije bez veze. Leptiri nam dolaze kako bi nas podsjetili na moć transformacije, te da je prvo potrebna unutarnja transformacija kako bi moglo doći do vidljive e, vanjske promjene. Ako neprekidno viđemo leptire, to je možda znak da je potrebno promijeniti ili otpustiti neke misli ili osjećaje koji nas drže u stagnaciji. Vidjeti leptira isto tako označava ciklus transformacije ili rasta koji se pojavljaju u našem životu.